Donc, euh, huitième épisode de la saga Bowie, de mes reprises de Bowie, l'album, toujours l'album Monkey Dory, la chanson euh, Changes, la chanson la plus connue avec Live on Mars. Moi, je préfère Queen Beach, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et euh, elle a été classée chanson du siècle par Rock and Folk en chanson du 20 XXe siècle. C'est une chanson classique, elle n'est pas du tout rock'n'roll, sauf l'intro, et je me demande si c'est pas Robson qui l'a faite l'intro, ou Bowie, j'en sais rien, bon, enfin bref. Still don't know what I was waiting for And my time was running wide, a million dead and street Every time I thought I've got it made It seemed the taste was not so sweet So I jumped Fits me, but I never caught a glimpse. Oh, the other seed of bacon. Oh, must you fly to bed? Da, da, da, da, da, yeah, yeah. don't know what I was waiting for And the time was burning What the million days and dreaming And it seems another day Not so sweet So I done myself to face me But I never told me All the other us didn't think it I'm not too fucking bigger Just a I said. Thank you guys.